Esperem! Não saiam! É o meu dinheiro que está saindo pela porta! O que significa isso, senhor Lula Molusco? Significa perigo! O que significa isso, senhor Lula Molusco? Significa gelada.